Wayuchaka'ancha niuilchan yua'tainicha olcha sas'li samana, akxni tatz'isilcha, anx daltanan a Jesús, xta aixto'nuncha, chixtamalaklcha ohotacha'an lakalakmaltich, muxtatatlamni'an judiohnin. An Jesús tanuchal, chixtan ahnichak'anit tayachal, jajoni. Oxichakatsukut oxitna. Akxni chunchachanaw tlamasunilcha anx lakmaka, chi anx paha'eln. pues ax daltanan sewalchitelaj achatli akxni telatzilcha an jamachalkat Jesús. Xli astan an Jesús a tam o atam jajumpal. Oxichagatzugut uxitnan, tachikimal achachatl ankinpay, huachichini tlamalachayaw. Huachuncha jasunulcha an tanan an Jesús, chi jajuni. Kala it itcha talan atakawin. yu kajamalak mishini ya tala atlingan kahamala mishini kanak. ci yun du ko di hamala misini dit khantu ka ti hamala misini ka sa pumatam ang pumakaw doy kan sa daltanan ang Jesus yusung kan Tomas yus tahong palay lis doy hanto ani sa daaklat ahon ang aliin aks niya lakchaal ang Jesus sli astanan aliin sa daltanan ang Jesus tahon ni ikla tewan hamachal ka Jesus pero ang Tomas haaltay tahon ni li hanto iklak maklak sa ni ang laish makah an lak mak mak asanita klaus, chile hanto ek tamak noye, an ki maka, hanto ak tige klaka il. Chile hanto ek paha tamak noye, an la ish paha il. La atahin che wil chan la pusli, ash dal tanan an Jesus a tam chash ta ay shto num palayi an la kacha a. Akshni an chachash ma wil an Tomas wachu. Amal ti chash lak lak chaw ahoy, pero an Jesus tanu chal. Shtan ahni chagani hapuhatayal, تيها العشاء لالت ههوني وشتشاغا تغودت وشتنان شلي أستان أن يسوس هوني أن توماس كلا مكنولي أمي مكا أني تي أجي مألا تيتش تي كتلي أمي مكا لكن بها إل كلا مكنولي خندوشوني كلا دلين دو هاكي كلك إينين هاكي كلك إين واتشن تشا أن توماس ألتايل تشي هوني كي هما تشالكا تشيكي ديوس An Jesus altail huni, mugilatsin cha Tomás, buskiklakaich. Suwalcha oshe para yuuncha anyo kintakiklakai, masinto kintalatsinta. An Jesus ti palwi masupalyu latli anin las ukslakapugan as daltanan, pero yuchan tutuutsok mo akanta anila kalibro. Pero anito mo akasi parali ositnan, nagiklagai itilian Jesus yucha Cristo, istal Dios. Chili iklaka iyachá yapuxlitsukuya iriti hatzukunti.